ସ୍ଥାନୀୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ସ୍ଥିତ ଅସୀମ କରାଟେ ଏକାଡେମୀରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି କରାଟେ ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଡେମୀର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଏହି କରାଟେ ଏକାଡେମୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଅଛି ଏହି କରାଟେ ଏକାଡେମୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରାଟେ ତଥା ତାଇକଣ୍ଡ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜିକାର ଏହି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ କରାଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରୀଗଣ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସମାଜକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି બ્યુરો રિપોર્ટ બીટીવી ઓડિયા